आउँदाखेरि ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ त्यो केटीलाई जलाइवरी मलाई रुए जस्तो केटी त त्यो भुतै भएको नि त भुतै नै रहेछ नि त त्यो भुतै त मन पर्यो त्यही केटीलाई माथि अर्को केटी ल्यायो होइन मरेको त्यसलाई जलाइवरी लग्यो लग्यो अरे त्यहाँदेखिको फेरि हामी क्याम्पसबाट झर्दाखेरि झरेर चाहिँ त्यो घरबाट हामीले जसरी त्यहाँ मलाई खाजा खुवाउने ठाउँमा हेर्थ्यौँ त्यस्तै त्यस्तै लुगा लगाएको देखिन्थ्यो बिहान हेलो एभ्री स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो एनदर भिडियोमा आज चाहिँ एकदमै डरलाग्दो स्टोरी छ हरर स्टोरी रियल स्टोरी जो चाहिँ हाम्रो टुम्लिङ तारको दाइले चाहिँ पहिला जुन आफूले भोग्नुभएको चाहिँ जिन्दगीमा भेट्नुभएको रियल भूत भेटेको भन्ने स्टोरी चाहिँ छ तपाईँहरू कसैलाई डर लाग्दैन भने चाहिँ हेर्नु होला जसलाई डर लाग्छ उनीहरूले चाहिँ स्किप गरिदिनु होला र जसलाई मनपर्छ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् च्यानललाई लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस् अब तपाईँहरूलाई म देखाउँछु रियल स्टोरी भूतको अब यो गगचन भाइले रियलमा चाहिँ तर्साउने हुँदैन भन्छ होइन तर हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छौँ यो दुई हजार छप्पन्न सालको कुरा हो यो भदौको कुरा हो हामी सधैँ पाँच बजे बिहान उठेर क्याम्पस टाउँथ्यौँ एक दिन के भयो भने मेरै काकाले म त बोल्दा लु छिटो निस्किएर आइज ढिलो भइसक्यो भरे पुगिँदैन फेरि यति टाढो छ भन्नुभयो र नि हत्तामा पत्ता कपडा सपडा लगाएर क्याम्पस जाने तयारीमा भयो त्यहाँबाट गइयो जाँदाखेरि अब तुमलिङटार भनेको थाहा छँदैछ होइन तपाईँहरूलाई थाहा छ होला चिन्नेहरूले त अब चिन्नुहुन्छ नचिन्नु त चिन्नुहुन्न होइन अब हामी त्यहाँ तुमलिङटारबाटै जाँदाखेरि आधी घन्टा त समयसम्म छ त्यहाँबाट उकालो लाग्नुपर्छ बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो जङ्गल छ त्यो टाढो थियो स्कुल क्याम्पस क्याम्पस हाम्रो दुई घन्टा लाग्थ्यो हिँडेर दुई घन्टा लाग्थ्यो अनि <coughs> सात बजे पुग्नु पर्ने पाँच बजी उठेर जान्थ्यौँ हामी बिहानको अनि त्यतिखेर हामीले घडी नै हेरिएन कति बज्यो के बज्यो भनेर अनि घडी थियो नि किन्न हुनु घडी हेरिएन काकाले हेर्नु भएको छ हेर्नु भयो अनि लागि बाटो मजाले जुन लागिरहेछ जुन लागिरहेको छ बिहानको कि रातिको अब भन्दैछु नि म अनि लाग्यो अब उज्यालो हुने बेला भयो भन्दै गयौँ अब त्यो जुन हेरेको छैन त्यो जब सालघारीमा आधी बिचमा पुगेपछि एउटा चौरी छ त्यो चौरीमा पुगिसकेपछि लु मलाई त पिसाब पो लाग्यो हौ भनेर चाहिँ काकाले भन्नुभयो अब पिसाब त फेरि त्यो सल्लाह गरेपछि सबैलाई आउँदो रहेछ क्या त्यस्तै तरिकाले हामी तिनजना थियौँ अनि अनि यतापट्टि ठुलो खोजा छ उतापट्टि ठुलो जङ्गल छ है अनि उतापट्टि चाहिँ यो अहिले त त्यस्तो छैन पहिले चाहिँ त्यताबाट लास झार्थ्यो मरेको मान्छेहरू झार्थ्यो त्यहाँ पुग्यो त्यहाँ पुगेपछि जुन मजाले लागिरहेको छ अनि त्यसरी नै पिसाब फेर्ने भनेर गयो उतातिर कसैले त टोइलेट पनि लाग्छ नि त होइन अनि एकछिन पर्खिराखै है सँगै जानुपर्छ म यता टोइलेट बस्छु भने एउटा साथीले त्यो साथी चाहिँ तल चोरीतिर गएको त्यहाँ पुगिसकेपछि जब बस्न थाल्यो त्यहाँ अब टोइलेट सयलेट त त्यहाँ हुँदैन नि त है बस्दाखेरि सेतो सुँगुर माउ सुँगुर के माउ सुँगुर गुँ गुँ गुँ गुँ गर्दै आयो अरे है आयो अरे अनि त्यहाँ साथीले भेटेको अनि त्यहाँबाट छ्याछ्याच गरे हामी नै सुन्यौँ होइन हौ किन छ्याछ्याच गर्छन् भनेको त्यहाँबाट घुमेर त्यो सुँगुर हामी बाटोमै आयो हामी बाटोमै आयो सुँगुर गतिलो छ एउटा मात्रै देखेको थियौँ पहिले हामीले अनि अब उतातिर गएछ साँढे भनेर चाहिँ अब त्यो साथी पनि अब टोयलेटबाट जो जङ्गलको टोय चाहिँ के हुनु होइन त्यहाँबाट निस्केर चोरीबाट निस्केर सुसी हामीतिर आउँदाखेरि जुन पहिले हामी हिँडिराख्ने बाटो त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो माउको साथमा छ सातवटा बच्चाहरू पनि भेला भयो सबै सेतै मात्रै छ सुँगुर त्यो सेतै मात्रै सुँगुर छ अनि भस्को सुँगुर छ यसरी छोडेको राति उँधो भनेर चाहिँ हामी त्यो बच्चाहरू कस्तो रहेछ कस्तो कत्रो कत्रो रहेछ कस्तो हुँदा भनेर हेर्नु जाँदाखेरि छ्याप्पै खोल्दा मुनि खस्यो सबै गरम रङ गयो गरम रङ गइसकेपछि हामीले त्यो खोल्सातिर कहाँ चाहिँ झर्छ भनेर हेरिरहेको छौँ अब खोल्सा झरे पनि अब के अरे जुन लागिरहेको छ देखिन्छ नि त खोल्सा पुगेपछि त्यो हामीले एउटा पनि देखिँदैन उता गयो उता गयो उता गयो केही पनि देखिन्न अनि ठ्याक्कै त्यो मुढा झार्ने बाटो र हामी उक्लिने बाटो ठ्याक्कै तिर्चोक भयो त्यो त्यो तिर्चोक के त्यो उसको त्यो तिर्चोकको तिर्चोककोदेखि माथिल्लोपट्टि एउटा ठुलो सालको रुख थियो त्यो सालको रुखमा एउटा केटी गरेर रोइरहेको थियो अनि हामीसँगै पर्ने एउटा तिन मिन्टाको एउटा बहिनी थियो होइन यो बहिनी त आइपुगिसकेछ क्या हो यहाँ आएर बसिरहेको छ कसले के भनौ के भयो भनेर यसो गरेर हिँड्दैछु म अब भन्न खोजेको केटी कि <laughs> अब चिनेको केटीले चाहिँ क्याम्पसमा आउँदाखेरि त्यस्तै सुरले चाहिँ ऊ गऱ्यो के अनि ऊ गऱ्यो अनि त्यहाँ तिमी किन छिटो आएको चाहिँ सेन्टर भनेर कसले के गर्यो भनेर हामी यसरी भन्दाखेरि सर्लको त्यो पनि ती सालको मुनि नै ठ्याक्कै बसेर त्यो ती नै हरायो त्यो पनि त्यो पनि ती हरायो अनि चाहिँ हामीलाई कस्तो कस्तो लाग्यो अनि अलिक माथि पुगिसकेपछि तिमी कहाँ कता घर थियो त्यही दिनको कुरो त्यतिखेरको कुरा हो अँ अँ देखेको बेलाको कुरा हो अनि अलिक मास्टरपट्टि गयौँ गइसकेपछि गान गान गुन गुन गान गान गुन गुन गान गान गुन गरेर त्यहाँ चाहिँ मलाई खाने खाजा खुवाउने घर थियो गान गान गुन एउटा पार्टी बनाएको हुन्छ नि त पार्टी यस्तो बनाएको हुन्छ यस्तो पार्टी बनाएको थियो क्यारे अरे उसको उठ्यौँ क्या यतापट्टि मुनि गान गान गुन गर अनि हामी तिनजना बसेर के चाहिँ रहेछ भने यसो गरेर हेरेको हेर्दाखेरि गान गान गुन गुन गान गुन गर्छ मान्छे त देखिँदैन सबै मान्छे देखिन्छ टाउको देखिँदैन कपडा कस्तो लगाएको छ पुरै देखिन्छ कपडा कस्तो कस्तो खालको लगाएको छ पुरै देखिने टाउको देखिँदैन अनि त्यहाँबाट पो होइन यो के हो कति बज्यो भन्दाखेरि त ठ्याक्कै साढे बाह्र बाह्र छ त्यहाँ पुग्दाखेरि अनि पो होइन के अरे कतिखेर उठाएको हामीलाई त्यो तलको पनि तर्साउने नै भन्नुहोस् न यस्तो जिन्जिन गर्न थाल्यो होइन अनि त्यहाँबाट ती ती बस्दा बस्दै तीबाट बस् त्यहाँ ती तल घरदेखि मुनतिरपट्टिबाट हेरिरहेको छौँ होइन तर्साउने नै हो यो त पक्कै पनि यो हामी जानु हुँदैन टाउका देखिँदैन एउटा देखिँदैन लुगाहरू कस्तो कस्तो लगाएको छ घडीहरू कस्तो लगाएको छ पुरै देखिन्छ पुरै देखिन्छ त्यसो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै ठ्याक्क दुई थुप्रै मान्छे देखिने थुप्रो मासु नि सबैले देखेको तिनैजनाले देखेको नि तिनैजना तिनैजनाले देखेको तिनैजनाले मजाले देखेको अनि दुई बजे अब दुई बज्दा लागेको थियो त्यस्तो पाउने दुई दुई कस्तो भएको थियो त्यत्रो लगभग चालिस पैँतालिस यस्तो कुराहरू मलाई अलिक कस्तो होइन जस्तो लाग्छ क्या त्यो होइन भने जे भने पनि अनि त्यहाँबाट हामी ती बसिरह्यौँ बस्दा बस्दै त्यहाँदेखि दुई बज्न लागेको थियो यता उता यता उता यता गर्दै हरायो हराइसकेपछि हामी यो बाटो त्यहाँ उक्लिएर सिधै जाने यतापट्टिबाट घुमेर गयौँ गएपछि मेघारा भन्ने ठाउँमा एउटा दुईवटा धारा छ त्यहाँदेखिको मुनतिर पुगिसकेपछि एउटा केटी झारे राति बिहान हामी जाँदा जाँदै नि अनि त्यहाँ बसि नै हामी अनि त्यो बसिराख्यौँ अनि त्यहाँदेखिको जाँदाखेरि अलिअलि झिस्मी झिस्मी झिस्मी राति हो त्यहाँबाट ढुकेदारमा पुग्दाखेरि त्यहाँबाट टुवा पारेर झारेर ल्यायो अनि त्यहाँबाट अब <clears throat> हामी गयौँ क्याम्पसमा पढियो सडियो आइयो आउँदाखेरि ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ त्यो केटीलाई जलाइवरी मलाई जुन रुए केटी जुन यस्तो गरेको रुए यस्तो केटी त त्यो भुतै भएको नि त भुतै नै रहेछ नि त त्यो भुतै त मन पर्यो त्यही केटीलाई माथि अर्को केटी ल्यायो होइन मरेको त्यसलाई जलायो वरि लग्यो लग्यो अरे त्यहाँदेखिको फेरि हामी क्याम्पसबाट झर्दाखेरि झरेर चाहिँ त्यो घरबाट हामीले जसरी त्यहाँ मलाई खाजा खुवाउने ठाउँमा हेर्थ्यौँ त्यस्तै त्यस्तै लुगा लगाएको देखिन्थ्यो बिहामा मान्छेहरू अँ ठ्याक्कै त्यस्तै बिहान टाउका देखिन्थेन राति होइन अहिले चाहिँ अब उज्यालो भयो रियल मान्छेहरू रियल मान्छेहरू हेर्दाखेरि अब हेरौँ त त्यो मान्छेको यस्तो यसरी कपडा लगाइराखेको थियो त्यहाँदेखिको एकछिन पछाडि यस्तो लुगा लगाएको थियो भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यस्तो त्यस्तै आउँदो रहेछ कहानी यही हो तर या कस्तो हावा कहानी जस्तो क्या त्यो कहाँ त्यखेर देखिन्छ त नि किन देखिँदैन यार देखिन्छ र किन देखिँदैन देखिन्छ नि प्रत्यक्षमा देखिन्छ नि सपना देखेको होला नि तपाईँले हो यात्राको सपना हुनु होइन मलाई लाग्छ त्यो अब मरिसकेको मान्छे कसरी देखिन्छ होला जस्तो लाग्छ क्या त्यो यो अनि भन्छ मान्छेले नाङ्गो आँखाले देखिँदैन यस्तो उस्तो भन्छ अब त्यो देखे पनि आँखाको भ्रम हुन्छ या त सपनामा देखेको चिज चाहिँ मान्छेले विपनामा सम्झि पठाउँछ हामी तिनैजना देखेको तिनैजनाले त्यसो मजाले तर्साउँछ मजाले तर्साउँछ ल अनि डर लाग्यो लाग्यो नि त त्यतिखेर डर नलाग्ने भएदेखि किन यस्तो कुरा डर लाग्यो त तिमी बसिरहनु तलै कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यति वर्ष त्यतिखेर लगभग उन्नाइस वर्षको उन्नाइस अठार उन्नाइस धेरै वर्ष धेरै वर्ष पहिला लगभग चौबिस वर्ष पहिले होइन यस्तो तर्साउने कुराहरू त अब गाउँ घरमा त होइन कहिले राति पानी बानिदिनु जानुपर्छ कहिले चाहिँ कता के जानुपर्छ होइन कसैको के पर्छ के पर्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ यताउति तर्साको केही याद त्यस्तो तर्साको केही पनि याद थाहा छैन जहाँ दाम जाँदा त भइहाल्छ नि त हुँदैन रहेछ नि दामी जाँदाखेरि भइहाल्छ नि तर त्यतिखेर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ